todos, que tal levades o confinamento? Eu, ademais dos meus ensaios musicais, xogar e facer deporte, tamén lin o libro de Boa Sorte, de escritora e xornalista María Solar. A min foi un libro que me enganchou moito, me divertiu e tamén aprendi moitísimas cousas sobre a, climato sobre a climatoloxía e o tempo. Eu vos lo recomendo. Ola, quería vos recomendar este libro que se chama Boa Sorte porque me gustou moito. Trata dun neno que se chama Boa Sorte. E chamaron Boa Sorte porque cando naceu, pois lle mar e logo non tiñan, necesitaba calor e non tiñan xa para darlle calor e tuveron que por cunha lámpara pequena. E eh, puxaronlle boa sorte para que a verse así tiña boa sorte. Logo, ao largo da vida, pasáronlle máis cousas de mala sorte, pero ao final, un día, descubriron que non era mala sorte, que eran cousas que pasaban habitualmente en esa cidade. Espero que leades este libro, porque a mí gustou moito, e recomendo. Chao! A min gustoume este libro porque é sinxelo e animado. Tratan dun neno chamado Boa Sorte que tivo un nacemento un pouco atravesado. Ao longo da súa vida pasáronlle cousas fora do común relacionadas co tempo e por iso de maior quiso ser home do tempo. Ata fixen os exercicios que viñan no libro. Eu recomendo este libro porque é entretenido e aprendo cousas. Ola a todos e a todas, chamome Sara e hoxe gustaríame recomendar o libro de Boa Sorte, que o fixo María Soler. Este conto é moi divertido porque ao protagonista pasanlle moitas cousas. Tamén ao final ten para aprender, para facer algunhas manualidades e para xogar un pouco aprendendo. animadevos a lelo.